Ya mwisho, rais, tunakupenda, umeweka amri, kazi ifanywe, magavana wote tutafanya kazi, viongozi wote tutafanya kazi, Friday to Monday kazi, Saturday na Sunday siasa, kwa sababu sisi ni wanasiasa, Mheshimiwa Rais, na siasa imekufanya wewe ndugu yetu kuwa rais. Tukiwacha siasa kutembea kuchangisha makanisa, hatutaweza kuchangishia makanisa yetu, hatutaweza kuchangia wanafunzi wetu wale wanatoka famili maskini kwenda kusoma. Kwa hivyo tunakuheshimu sana Mheshimiwa Rais, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.